Hoe kun jij met kattenbakvulling je huis verwarmen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, warmte is erg belangrijk in Nederland. Ongeveer 38% van alle energie die wij in Nederland eh, gebruiken, wordt benut om warmte op te wekken. En op een tweede plaats, op grote afstand, volgt pas elektriciteit. En dan heb je natuurlijk ook nog grondstoffen en je hebt transport. En aan grondstoffen dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de olie die nodig is om plastics te maken. En bij transport natuurlijk de benzine die nodig is voor de tank in de auto. Maar als we nu inzoomen op warmte, dan kijken we bijvoorbeeld naar huishoudens. Nou, iedereen weet natuurlijk dat in een huishouden, zoals eh, bijna overal, een CV-ketel is geïnstalleerd die gestookt wordt op gas, op aardgas. Dat is in 90% van de gevallen is dat zo. Als je dat gas verbrandt, komt er CO2 bij vrij. Die CO2 is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. We willen dus graag dat het CO2-verbruik wordt gereduceerd. Dus dat betekent minder aardgas verbruiken. Maar willen we dan ook minder warmte? Nou, dat zou erop neerkomen dat we hier in de kou moeten zitten bijvoorbeeld. Dat willen we dus niet. We moeten dus zoeken ook naar een alternatief voor warmte. Nou, is dat alternatief beschikbaar? Als je dan zo rondkijkt, dan heeft bijvoorbeeld industrie heeft heel veel warmte over. Alle industriële restwarmte, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de petrochemische industrie, Pernis, Rotterdam, waar heel veel warmte wordt geproduceerd, of bijvoorbeeld aan opwekken van elektriciteit, de grote koeltorens, waarbij warmte wordt weggekoeld. Ik noem het al wegkoelen, dus dat betekent restwarmte, daar wordt niks mee gedaan, die gaat verloren. Kunnen we dan die niet gebruiken om die bijvoorbeeld in te zetten om onze woningen te verwarmen? Nou, als je kijkt naar de hoeveelheid die beschikbaar is, is die anderhalf keer zo groot. Dus in principe hebben wij in de industrie anderhalf keer zoveel warmte ter beschikking als we nodig hebben om onze huizen warm te houden. Het grote probleem is natuurlijk, hoe kunnen we die warmte opvangen en naar de huishoudens brengen. Als het al kan, waarom doen we het dan niet? Nou, het grote probleem op het moment is dat die warmte niet getransporteerd kan worden. Elektriciteit bijvoorbeeld kan heel makkelijk getransporteerd worden door elektriciteitskabels. Die zijn overal beschikbaar en kunnen elektriciteit over grote afstanden zonder verliezen transporteren. Met warmte is dat niet het geval ja, je kunt denken aan warmtenetten. Die bestaan in sommige eh, situaties, bestaan die wel. Sommige gemeentes hebben stadsverwarmingsinstallaties. Maar dat is alleen over korte afstanden. Als u zult kijken, dan ziet u ook dat die warmtenetten alleen maar over een paar kilometers effectief zijn. En waarom is dat? Ja, er zit warm water in. En warm water, dat kan, als je het over grote afstanden transporteert, afkoelen. Meestal begin je met 80 of 90 graden, aan het einde heb je dan niks meer over. Ja, dan is het natuurlijk niet meer effectief. Dus je zoekt eigenlijk een manier om die warmte toch te kunnen transporteren zonder dat die temperatuur daalt, zonder dat je dat warmte verliest. Dat betekent dus dat water niet geschikt is. Nou zijn er dan geen andere manieren om warmte te verzamelen, op te slaan en te transporteren. We hebben dus opslag nodig. Ik denk dat dat een van de grote concepties is voor de toekomst ook. Niet alleen maar hebben we voldoende energie, we hebben, volgens mij hebben we voldoende energie, maar we moeten het ook kunnen opslaan en transporteren. Nou, mijn concept dat daarvoor geïntroduceerd zou moeten worden, is een warmtebatterij. We hebben al een batterij voor elektriciteit en we moeten dus een warmtebatterij verzinnen. Nou, hoe zou zo'n warmtebatterij er bijvoorbeeld uit kunnen zien? Nou, ik heb er hier eentje. Iedereen kent hem wel, het is een heatpad. En zo'n heatpad, dat bevat warmte, energie, zonder dat het een hoge temperatuur heeft. Hij heeft een temperatuur die precies hetzelfde is hier als eh, de studio. Maar dat betekent dus dat hij ook geen isolatie nodig heeft. Ik kan met dit heatpad, kan ik bij wijze van spreken de Alpen beklimmen en dan word ik s morgens wakker. Ik heb gekampeerd in een tentje en dan zeg ik, ik heb nu warmte nodig. Hoe krijg ik die warmte dan weer uit? Nou, er zit hier zo'n schijfje in, zo'n metalen schijfje. En dat metalen schijfje zorgt ervoor dat deze vloeistof die erin zit, dus die warmte opgeslagen heeft, dat die weer vrijkomt. Ik zal dat nu ook even laten zien. En je ziet dus dat er hier een stolling optreedt. Het was een vloeistof, het wordt een vaste stof. En juist door die overgang van vloeistof naar vaste stof komt die warmte vrij. En ik voel dus ook dat in principe warmte benut kan worden om bijvoorbeeld koude voeten eh, weg te werken. Ik zal hem hier ook eventjes neerleggen. En een warmtecamera die ik hier heb geïnstalleerd, die geeft dan ook aan wat de temperatuur is. En ik kijk even wat die nu is en is inderdaad nu 26 graden. Je ziet hem hier ook warmer worden. Als hij oranje is, is hij warm. Dus dat betekent, op deze manier kan ik warmte transporteren en weer vrij laten komen als ik hem nodig heb. Nou, het is natuurlijk de vraag, ja, kan dat dan op grote schaal? Ik bedoel, dit, als ik dit doe, dan heb ik natuurlijk nog bijna niks. Nou, waar wij op het moment aan denken, is het opvangen en opslaan van dit soort industriële restwarmte, maar dan op grote schaal. Denk bijvoorbeeld aan een schip met duwbakken dat volgeladen wordt met dit materiaal en waarbij dan inderdaad het transport plaatsvindt van Rotterdam, Pernis, waar die industriële restwarmte opgevangen wordt, ingetankt wordt in dit schip. Dan vaart hij de rivier af, komt bijvoorbeeld in Venlo aan, daar koppel hij hem aan op de stadsverwarming, koud water van de stadsverwarming erin, de eh, energie wordt vrijgemaakt en op die manier worden de huizen warm gehouden. Wat is dan het probleem? Waarom doen we dat niet al? Nou, het probleem is natuurlijk dat het hier vrij snel gaat voordat de warmte, als dat stollingsproces hier begint, aan de andere kant is aangekomen. Als dat bij zo'n groot schip zou willen doen, dan kunt u zich voorstellen dat op een gegeven moment dat schip helemaal vol zit met deze warmtebatterij, dat er onderaan dat stollingsproces plaatsvindt en dat dat warmtefront langzaam naar boven toe wandelt. Nou, dan duurt het natuurlijk veel te lang. Die zit daar inderdaad in de kou in Venlo en die zegt, ja, ik heb nu warmte nodig. Dat schip komt aan, dan wil je natuurlijk ook dat dat meteen ter beschikking komt. Nou, een voorbeeld van het onderzoek dat wij dus doen, is dat we kijken of die warmtegeleiding door dit materiaal niet verbeterd kan worden, door daar bijvoorbeeld koolstof nanobuisjes aan toe te voegen. En die koolstof nanobuisjes, dat is als het ware een snelweg van warmte, die door een groot pakket van dit soort materiaal aangelegd kan worden, waarbij het laden en het ontladen enorm kan worden versneld. En dat is dus weer het verschil tussen energie en vermogen. Die tijd waarin dat je die energie in dat materiaal kan stoppen en eruit kan halen, is van enorm belang. Dan is natuurlijk de vraag, wat als uw huis nou niet op een warmtenet zit, net zoals ik net noemde in Venlo? Wat kunnen we dan doen? Nou, dan is er een andere mogelijkheid die we ook onderzoeken. Uw kat vindt het misschien maar niks, maar we kunnen kijken naar kattenbakvulling. En ik heb hier een voorbeeld. Dit is een natuurlijk materiaal, materiaal een mineraal. Het is een zeoliet. Een zeoliet dat bestaat uit kleine bolletjes. En die kleine bolletjes die hebben, als je er goed naar kijkt, ook nog allerlei poriën. Allerlei microscopisch kleine kanaaltjes waar water in kan. Als daar water in komt, komt er energie bij vrij. Dan zult u zich afvragen waarom gebeurt dat dan niet als uw kat op de bak gaat. Nou, dat komt natuurlijk omdat we deze batterij van tevoren hebben opgeladen. Daar zit nu al warmte in. Als ik het zo voel is het natuurlijk nog steeds koud, maar toch zit hij erin. En hoe krijgen we dan in dit geval uit? Nou, dat zal ik even demonstreren. Dus ik doe een bepaalde hoeveelheid hier van die kattenbakkorrels erin. Pak ik een glas water. Echt water. En als ik dat er nu bij zich giet, dan zult u zien, die warmte komt vrij. Nou, ik zou zeggen, laat dit niet aan de kat zien, want hij wil niet meer op de bak. Maar nogmaals, dit gebeurt dus alleen. <laughs> dit gebeurt dus alleen als ik van tevoren die batterij al heb opgeladen. En zoals ik hier ook op die warmtecamera beelden weer kan zien, is die temperatuur aanmerkelijk hoger geworden. Nou, dan is natuurlijk nog de vraag van hoe kan ik er nu voor zorgen dat die warmte ook in die batterij komt. We hadden dus eh, bij die uh, heatpads hadden we dus het voorbeeld dat dat door industriële restwarmte kan gebeuren. Nou, bij huizen kunnen we bijvoorbeeld denken aan uh, zonnecollectoren die op het dak worden geïnstalleerd, die daar de warmte van de zon opvangen. we installeren dit materiaal in de kelder. En op die manier kan dus de warmte van de zon ervoor zorgen dat deze warmtebatterij weer wordt opgeladen. Nou, wat is dan nog het probleem? Ook hier zou je zeggen van ja, waarom doen we dat dan al niet eh, op deze manier? Nou, dat betekent dus dat we hier moeten kijken naar de hoeveelheid warmte die we kunnen opslaan in een beschikbare kleine ruimte. Ehm, als dit bijvoorbeeld eh, ja, een 100 eh, kubieke meter kelderruimte zou vergen om dit te installeren, dan is er natuurlijk geen hond die dit koopt. Afgezien van de kat die er misschien tegen zou zijn. Maar het uitdaging die we dus hier hebben, is dus om zoveel mogelijk energie in zo'n klein mogelijke hoeveelheid kattenbakvulling te persen. Nou, dat kunnen we dus bijvoorbeeld doen met behulp van computersimulaties ook weer. We kijken dus naar mogelijke combinaties van verschillende materialen die bewezen hebben een goede dichtheid te hebben. En we proberen dus die energie zo compact mogelijk op te slaan. Dit voorbeeld hebben we nu kattenbakvullingen, maar er zijn natuurlijk ontelbare materialen en combinaties van materialen in de natuur beschikbaar die we zouden kunnen gebruiken om dit te verbeteren. En wat is eigenlijk het voorbeeld dat we daarvoor ogen moeten houden? Nou, in eerste instantie kijk je dan altijd naar opslag, dan kijk, kijk, je, kijk ik in ieder geval altijd naar de natuur. Wat heeft de natuur eigenlijk tot nu toe al bereikt in de miljoenen, miljarden jaren van ontwikkeling? Nou, een heel belangrijk voorbeeld zijn bijvoorbeeld planten. Planten zijn enorm effectief in het opslaan van energie. Wat zij doen is, zij vangen zonlicht op, ze pakken CO2 uit de lucht en dat zetten ze om in suikers en zetmeel. Nou, wat is nou bijvoorbeeld de energiedichtheid van een suiker en een zetmeel? Nou, die is 100 keer zo groot als de energie die hierin zit. Dus de natuur verslaat ons nog met de factor 100. En overigens even ter vergelijking, als ik nu gewoon een elektriciteitsbatterij zou hebben, een witte kat, en ik hou hem hiernaast, dan zit ik ongeveer op gelijk niveau. Dus in een elektriciteitsbatterij past ongeveer evenveel energie per kilogram per kubieke meter als in deze heatpad. En dit voorbeeld is al een factor 5 beter. Maar nog steeds dus orders kleiner dan wat we graag zouden willen hebben. Is natuurlijk evolutionair gezien ook van belang. Want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld hoe dat de mens zijn energie meevoert, ja, dan is het in de vorm van vet. En als je dus teruggaat in de evolutie en toen wij nog over de savanne achter de antilopes aanjoegen, ja, dan kunt u zich voorstellen dat we natuurlijk niet met enorme zware energiereserves op onze rug die antilopes konden achterhalen. Dus dat betekent het moet compact en het moet licht. Nou, wat is de essentiële ontwikkeling daarbij? Dat zijn in dit geval oliën en vetten. Maar dan natuurlijk ook aardolie. Aardolie is enorm, enorm compact voor wat betreft de opslag van energie. Dus we moeten ervoor zorgen dat we in die richting tenderen en op die manier verder kunnen zoeken naar de verbetering van de opslagcapaciteit van dit soort materialen. En als ik nu kijk naar het voorbeeld wat ik zo net heb laten zien, dus inderdaad deze kattenbakvulling zal ik maar zeggen, hoeveel materiaal heb ik daar nu voor nodig om een gemiddeld huishouden, met een goed geïsoleerd huis dat wel, door de winter heen te helpen? Nou, als je dat allemaal uitrekent, en ik zit hier met typisch dit materiaal, dan heb ik ongeveer 5 kubieke meter nodig. Dus dat is 5, 1, 1. Nou ja, als ik 5 kubieke meter heb en ik wil dat installeren in bestaande woningbouw, portiek, flats, eh, rijtjeswoningen, is dat nog te veel. Dus wat wij moeten doen is proberen dat nog te compacteren. En wat we dus als ambitie hebben, als wetenschappers ook, als Nederland als geheel, binnen de Nationale Wetenschapsagenda, is ook om te zorgen dat je binnen een soort heat center, een warmtecenter, dit onderzoek zou kunnen bundelen en te kijken naar betere manieren om die warmte op te vangen, op te slaan en te transporteren en te gebruiken. Een heel belangrijke vraag is ook, zou je inderdaad dit bijvoorbeeld voor 30 jaar kunnen doen? Als je dit in die kelder hebt ingemetseld of in de spouwmuur of waar dan ook, dan wil je natuurlijk wel dat je niet om het jaar dat weer open hoeft te hakken en dan nieuw materiaal erin hoeft te stoppen. Dus het moet ook recycleerbaar zijn. Het moet Net als een gewone batterij moet je dat kunnen laden en ontladen. En liefst zo vaak mogelijk. Dus uiteindelijk, terugkomend op de vraag, kun jij je huis verwarmen met kattenbakvulling? Dan zeg ik, jawel, het is misschien slecht nieuws voor de kat, maar het kan, het moet compacter, maar het is zeker mogelijk, want dit soort materiaal is de basis voor een warmtebatterij. Dank u.